сұрақ сұрақшы сұрақ сұрақ менің отчетім есқожин ербол астана қаласының белсендісімін мама енді жанболат мамай көріп отқан шығар тікелей эфирде мен баршаңыз білетіндей диктаторлық режим тек қана митинг жеңеді сол жанболат мамайдан сұрайтыным «Э, қашан и қай кезде қай мәселе шешілмей қалған кезде халық митингке шығарады екен халықты митингке шақырады екен микрофонды жанболат қазір байланыста емес жаңағы шу басқа болған кезде біз э, жанболатпен байланысты үзіп алдық э, иә э, біз ол мәселені түсінеміз дәл бағана мен сөзімде де айтып кеттім қазір қазақстанның әр түкпірінде наразы азаматтар өте көп бірақ екі адамнан он адамнан бес адамнан шыққан кезде олардың барлығы да үлкен репрессивті мәшинеге режим деген назарбаев режимі деген репрессивті мәшине ешкімді де аямай таптап тастап жатыр сондықтан ондай үлкен қарсылық жасау үшін де ә, үлкен біз күшімізді көрсетіп бұл билікке талабымызды ә, көрсету үшін де бізге жүйелі үлкен ұйым керек яғни өзгерісті қалайтын азаматтардың барлығының басын біз қосамыз қосқаннан кейін ә, партия аясында ол алғашқы ә, мың адамдық құрылтай съезі бар көп шешім қабылданатын партияның ә, бағдарламасы қабылданатын партияның жарғысы қабылданатын кейін біз қырық мың қол жинаймыз жинағаннан кейін тіркеуге өткіземіз бұйырса өткізген кезде біздің партияны тіркемей жатса яғни бізге өзгеріске легитимді мүмкіндік иә. бермей жатса біз сол жақтастарымызбен ақылдасамыз егер біздің жақтастарымыз иә уақыты келді біз өзгерісті биліктен талап етуіміз керек қырық мың болып күш болып сол кезде алаңға шығамыз біз алаңнан қашпаймыз біз сіздердің алдыңызға өзі келіп сөйлей, алмай тұрған азамат ол күрестің арқасында үш жылға билік тарапынан сегіз ай түрмеде отырып кейін үш жылға алматыдан шыққандарыңызға келе алмай отыр сондықтан алаңнан біз 18 жасымызда да қорыққан жоқпыз дәл қазір өзгеріске шешім қабылдап алдыларыңызда бастама көтергенде де біз ол алаңнан қашпаймыз яғни біз ақылдаса отырып жүйелі түрде бәріміз бір шешім қабылдаймыз егер біздің партияластарымыз болашақ мен ол болатынына сенем қаласа біз билікті алаң арқылы мәжбүрлеуіміз керек біз партиямызды тіркетуіміз керек біз өзгерісті алаң арқылы талап етеміз десе иә біз шығамыз және ол шешімді сіз қосылсаңыз сіз қосылсаңыз сіз қосылсаңыз бәріміз бірге қабылдаймыз негізі атамзамызда көрсетілген конституция біздің құқығымыз конституция бойынша митинг біздің құқығымыз шығу иә. керекпіз Иә. бірақ мен сізге айтатыным просто халық үйренсін шықсын он адам болса да иә. шықсын елу адам болса да шықсын әйтеуір шықсын халықты үйрету керек иә. сізден тек талап етемін сол адамды шақырып үйретіңізші халықты митингке шықсын <laughs>